背後に気をつけ防いでみせろ はどうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。

から修行で差がつきすぎてしまったらしいな Are you ready? 終わってね せてみろ後に気をこれ防いでみせろ防いでみせろ背後に気をつけ防いでみせろ

走 <laughs> 走 算だけでわかるもんじゃない俺たちサイヤ人はなカカロット 貴様の力を借りずとも俺は勝つことができたんだからなお互い目いってやろうぜ

来っい

よし Jesus. 面白そうだなかかってきなお互い目いってやろうぜけばさらしはっさらはっはっはっっはっはどうだ 行くよ覚悟加勢します